Naka-record, naka-record naman ate. Naka-record naman, naka-record naman. Kaya ko naman daw. Well done sa inyo guys. Mama. Ayun ba rin? Sana all. Sana all. Wala, Pumasok ako dito. Ginagawa niyo. Picture na, picture, picture, picture, picture. Last stream start na ate trip step na pala eh. <laughs> wala na yan! Wala na yan! Yawa! <laughs> <laughs> Victor, Victor, Victor! Wala to drive na ha! Yawa! Ay! Madam, baka lumikot kamay ko, madam! Sana ay! Eh. Dali na! Picture 3! Oh! Guys, picture! Oh, hiwa-hiwalay na! Oh. Sweet, madam! Oh, hiwa-hiwalay! Seryoso! Let's do this! Oh, wag iwa iwalay na. Sana all. Wala wala wala na. Pasa pa. Bye bye. Wala wala na. Wala na. Oy. Wala wala wala. Oy, scammer. Ano si Mito scammer? Action daw yun. Si ano yan? Ayun pala yung kanina. Gabriel si Gabriel. Palayo nyo na yung scammer. Palayo kanina. Kala ko naligaw ako. Sama ko, sama ko, sama ko, sama ko. Sama ko. Dito kami, dito kami. Yan. Yeah. Bye-bye. Bye-bye. Kunyari, nakalayo na ba sila? Kunyari ano, kunyari may kasalubong ulit. Barilan na. Sige, sige. Magtatanan kami, magtatanan kami. Bye-bye. Magtatanan kami. <laughs> Uy, doon kayo. Kunyari din natin sila kilala. Barilin natin. Kaso na kaya kami ng space. Just, mabilis dyan lang yun. Bye-bye. Bigyan nyo kami ng space. Di ba Wala naman ako alam dalawa. Saan tayo? Pre, tayo? Saan kaya sila pumunta? Oo, oh, sa hanapin natin. <laughs> Pabarilig ko na kanina eh. Gago ba Dios? Yan, nangit daw ba kami? <laughs> Nakita ko yung isa naka times 8. Nagbibigil ako sa times 8 ito Uy, lumayo ko sa, lumayo ko sa amin. Beya, ito na natin sila sa bitter. Ito sila, ito sila, ito sila, ito sila, ito sila. ito sila, ito sila. Dito sa building, dito, dito. Ah, sige, sige, sige, sige, sige, sige. Parang mo game na. Game na, game na, game na, game na. Madam, wag po! Tumigil nito, madam! Tumigil nito, tumigil na, eh, wag! Patayin na yan, patayin na yan! Patayin na lang ba? Patayan? Patayin na, patayin na, patayin na. Patayin na yan. Sige, patayan, grabe ako nang isang kawawa na. Oo, oh, sige, sige, sige lang. team up, team up, team up, team up. Sige, team sige, mag-isa lang daw siya. Sige lang. sige, team up na lang, boss. Team up na lang. Team up na lang ba? Ah, sige, sige. Sino tong Sino to? Day, Kalabang ko yan. Team up ko rin yan dito eh. Ay! Ate, wag pa. Puro team up. Oh, team up. Wait lang, wait lang, wait lang. Wait lang ako. Ayun, ayun. Nakulog na lang ba? Oy, may kalaban sa ano? Babaril eh. Ano yun? Sino? Ben, kalaban ba ano? Ano kami, Pepo? Kaya nasa... Binabaril namin. Kahit na team ah, up yan. Ay, napatay, napatay, napatay. Ay, lang nga. Ah. yung Noxy ng babaril. Wala, wala na patay na. Patay na. Sino ba yun? Patay na. Hindi natin ka team up yung pumatay sa'yo. Putik ka. Hindi ko panghawa na lalitan. <laughs> ko sino kakampi ko. Si Mekene nasa building ah. Nasa building si Mekene. Ay, gagawin mo sa akin. Hindi, kala ko ibang daan. Di ba eh? Nginitian na nga lang kita eh. Binaril mo na lang. <laughs> Ako ginitian. Ibabalikin mo. Oo, grabe naman. Sa building, si Miguel yan. Hayaan eh, mo na si Miguel, eh, huwag yan mo na yan. Miguel, pay yung soft drinks. Nasa ka ba? Sa building. Tapo ko, wala akong ano, loot. Wala akong loot. At ko, papatayin lang namin siya nasa building. Hayaan mo muna siya. Tara, tara. Ano ka ba? Wala akong soft drinks dyan kahit isa. Wala na akong... Wow! Sugod na natin din sa Bitter Lake. Pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre, pre. Okay, mag- pre, pre, pre, Nasaan? On the tunnel, pumunta sa short. Tunnel, people. Wala, wala, wala, wala. Wala akong drinks eh. Ano ba, susugod? Dulot sa loob, sa loob. Ah, dito. Ay Don't worry, pre. Everything is under control. Ay, yan. Everything is under control. May tao dito. May tao dito. Sa lab? Late? Ah, na pamunta blue house na? Sa blue na sa... Sige, sige, sige, sige. Blue house. Nakabang sa bintana, nakabang sa bintana, nakabang. Ah, din sa kabila. Wait, wait, wait. Wait, wait, wait, wait. Ayos mo lang, sa. Sige, sige, sige, sige. Ah, sige, boss. Kung sino naman to? Ang dami naman natin kakilala. Dami naman natin kakampi. Sino yun? <laughs> Idol. Tama na, tama na. Buwaba, buwaba, buwaba, buwaba. Wag! Wag! Bobo, Sierra, Sierra. Ay, Dexter, magtapol. <laughs> Yan sa building patay na? Yan ba yan? Hindi, iba yan, iba yan. Ayop na yan ah. Hindi, ano yung nasa taas, si Mickey. yung huli kong nakalaban kanina. Ah. Uh... Shoutout sa TSR, sabi ni Charles. Bob, Uy, kanin sino bang need ng joke tsaka loop? Itatapon ko na to. Ako, ako, ako, boss, ako. Tsaka SR, SR silencer, sino ba? Number 5 ako. Parts ng ano, shotgun, kanya. Ano number ka, tol? Number ka? Number 4 ako, number 4. Ako, ako, ako. Joke loop. Yes, yes. Madam, ano, kailangan mo ba ng shot silencer? Hindi, hindi. Naka-rifle. Tara, barilin na natin si Mikini. <laughs> Dito si Bikini, tara baran natin. Kawawa naman. Tara, tara, tara. Tayo natin lang siya. Asan, asan? Patayin pa kayo. Dito, tara, tara, sanot siya, sanot siya. Dito pumunta, dito. Oy, nasa kayo ko, Tris. Pasukuhin natin. Sino ba ka? Sino yun? Sino yun? Tara, tara, dali, dali. Dito. O siya, oh, din out na. Dali nga. Babay ate din. Thank you. Masakay! Ay! Imbis na game natin. Ito, ito. Ito, silin. Okay ako. Tara, tara, tara. Iniwan nyo naman si Madam. Hindi si Mikini, hindi si Mikini. Tara, 35 na yun. Paluin natin, pistolin natin sa puwet. Ay, kunwari hindi natin ba, patay ito sa paluin natin na. Kunwari na Dito, dito. Kunwari di natin alam. Gago, traitor kayo. <laughs> dito, dito. Dito yata. Team up, team up. Siya pa uwi. Ah, wala. Oo, oh, hindi lang humihinga. Hindi wala. Wala. Wala ko hindi Training humihinga. Training training gate ata. Hindi, wala na yan. Pumasok na yan. Baka nasa building na to. Building na naman yan. Buset kayo niyan. Wala akong bahala ng hero. Boy building in. Mabaril na yan. Nasabihin niya din na siya dya. <laughs> Dito yan. Kunwari, lumik kunwari lumikot kamay ko. Siguro, viral yung kalikutan ng ko. Ayan. Team up, team up, team up. Sabi na, nandito, nandito. Planta, planta, planta. Ayan na, mga kaibigan. Ay ba? Pagod? Nicolas. Si Nicolas pala yan eh. Lockdown isa dyan, lockdown. Shoutout kay Shaina Penequito. Hello, good morning. Tayo na isa. Ah. Okay, nasa ano na lang building. Nasa building, nasa building na lang kalaban. Dalawa na lang tayo. Nasa building yung isa. Si Mikini. <laughs> si Mikini isa. Hindi gagi, hindi siya yung nasa building. Hindi ba siya yan? Ayun, patay. Hindi nga, 7, ano? Si ano yan, nakakama ah. ni Oriel. Sila Mikini na lang kalaban niya. Uy! Walang iya! Walang iya ako sa'yo na yun. Pinabog pa ka dyan, narinig ko pa. Hardit na hardit na madam. Ayun, po, utang ko na. Saan matay kalaban mo? Matay kalaban. Okay, si ano na lang, si Bikini na lang. Bikini na lang. Si Bikini na lang. Pinahin, team up. Para sa building. Team up. Team up kayo tapos mamaya pag sobrang late na ng bilog. Sa Papakan ka rin. Oo, na kayo mamatay. Oo, na kayo mamatay. Asan to? Kuha ng B1 muna. Yun, ang dali na. Paano mo patay sa baba? Hindi lang lang lang lang lang lang. Ay oh, no, oh, siya yun no. Oh. Ayun. Hindi, magpa-practice ako na lang siya na off. Sabihin mo, sniperan lang. Sniper. Sniper. Bakit sa ko? Ano ba to, si Ian? Siya ba yan? Parang hindi siya yan eh. Dito si Miguel nakadilaw yan. May bot check na yan eh. Nakita ka na. Hindi na nilalaban yung damit na yun. Dahil eh. Walang pambili ng karil eh. Dito dito sa may yan yun sa baba. Okay. Over, City! Lumabat. Ayaw sumagot at sisitang eh. Layo Di abot siya. Bago di abot siya, oy. Layo na. Ang di ba abot yun? Tera na siya kasi may kini ako lang mag-isa. Para may 3 tapos ako. Try, pag-team up na lang tayo, try. May pag-team up tayo. Kagad team up, tatlo na lang tayo. Tapos sampal-sampalin mo sa mukha. Bili, ikaw nga sasampal, sampal-sampalin mo. Kag wala na akong gas. Okay lang yan. Hindi, 1v1 lang kami, ni Bikini. Sabi mo. Team up nga, sabi ko team up, team up. Tara, sakay ka. Pwede sa 411 ah. Sabi mo suntukan kami, madam. Suntukan. Sabi mo suntukan lang kami. Sabi suntukan lang. Sige, sige, sige. Suntukan? Ano price water? Suntukan lang. Ano? Bikini, bikini, oy! Bikini! Bikini, bikini, bikini, bikini. Sampalan daw. Paluan daw, paluan. Sampalan daw sa mukha. Ay, sumagot eh. Uy, bikini. Bikini, dito ka ba? Ah, oh. Dito ka ba yun? Dito, dito, dito. Oh! Parang hindi siya eh. Mga, kung impostor lang ah. One down, one down, one, one down, one down. Tumakbo siguro. Akala niya. Akala niya harap si dati. Two down, two down. Pwede siguro kayong dalawa. Ito, ilusog ko tayo sa ah. Tumakbo ka na, wala yung sakyan dito. Wala, wala, wala. Save ka si, save. Save ka na, save ka na. Ay, kini, si Mikidok. Mara naman na ito ni Mikini. Madam, madam. Madam, Ah. hindi ba masok ko doon? Hindi na ako. Patayin na, sayang manok. Nasaan? <laughs> Gago pa Patay pati. mo ka sa akin. Oo kayo mga Pinamon nyo nga naman. Hindi, di maubos tayo niya. Madaya yan si Kenny. Ayun na, ayun na, ayun na, ayun na, Pasapin natin. Ako na lang tira. Ayun na, ayun Migini, Migini, paluan, paluan daw, paluan, paluan. Paluan daw, paluan. Paluan. So, suntukan lang, suntukan daw kayo, suntukan lang. Paluan na. Sa'yo na, dinner, sa na lang. Sa na lang, te, sa inyo na lang. Hindi, usap pa ka tayo. Ah, sige, sige, sige. Tara, usap lang tayo dito, dapa. Ano tayo mabaril? Sa na lang. Picnic tayo picnic. Picnic. Hindi, ikaw, referee. Ano, yung log ba yung armor? Armor yung log ba? Tara, paluan tayo, paluan, paluan. Pwede na armor, tsaka helmet. Referee si Suntukan lang, walang paluan. Paluan na ako referee. Suntukan! Suntukan! Paluan! Suntukan ng lang, walang palo. Dito, dito, dito. O sige, suntukan. Dito, dito, dito. dito kayo. lang, may ako drinks. Ako ng trainer kay Pacquiao eh, wait lang. Ano tayo magandang ano, magandang pwesto. Tama, teka, teka. Wait lang, record mo lang. Safe zone muna tayo, safe zone muna. <laughs> Safe zone muna. Tara, tara, safe zone. Drive, drive. <laughs> <laughs> okay pala eh. Wala, wala, wala tayong gas. Sakay, sakay. Ito, may gas to. Boss, magbabayad kami, boss. Grabe, sabi ng sabi. Ito gago, ano Happy New Year, everyone! <laughs> Lugi! <laughs> Anong buhay mo, Nagini? Madam ako, announce sa'yo. Oo. Namit ah, kita dito ano, dala. Kasunto ako isa sa pa. Pangit yung barangay. Si Hiroshi. Ano eh, lugi. Ito, namit kita kung ito mo. Ah, sige, sige, sige. Dito sa gitna ng kalsado. Oh. Gando. Ay, sa tulay. Sa gitna. tulay. Wala son doon eh. Dito sa taas ng tulay. Record niya. Dito eh. na lang. Saan? Yun. Walang tutulong, ah, walang tutulong. Oh, itamid kita. Oh, Ito. Referee na, referee na, From the black corner. Teka, bakit gagawin natin background yung sasakyan? Medal! <laughs> Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. Dito, dito kayo, dito kayo, dito. Yun. <laughs> Teka lang, wala pa, wala pa, bibilang pa. Bikini. Yeah, yeah, teka, bikini, tsaka. Teka lang, teka lang. Sino to si Peter? Si Peter. yan. Bikini, ah, si Peter. Si Kian. Ah. Round 1. Fight! Papatay na ako, hindi marunong sa ito kayo. Ay! Ay! Ay! ya! Ay! Walaya! <laughs> Ay! Walaya! Wala po ay, wala niya. Oy, oy. Nakaka-16 na Wala na, nasa labas na ng ring. <laughs> Sana all. Ano buhay buhay? Ano buhay buhay? Bumalay. Maulo. Ay, magpapatay sa akin. Gago. Oh, Tay-tay. <laughs>